қадірлі мұғалімдер дәрігерлер полиция қызметкерлері студенттер басқа да бюджеттік мекемелерде жұмыс жасайтын мырзалар мен ханымдар айрықша айрықша бюджет қызметкерлері бұл үндеу сіздерге арналады <clears throat> сіздер халықтың ортасындағы интеллигенция яғни сауатты топ болып саналасыздар біздің елімізде болып жатырған келеңсіздіктерді айнадағыдай көріп өздеріміздей өрескел заңдар мен қымбатшылық пен жұмыссыздықты тағы басқа мәселелерді әлеуметтік желіде талқыға салып отырғандарыңызды көріп отырмыз егеменді ел болғаннан бері қаншама сайлау өтті соның біреуін де әділетті деп ешкім айта алмайды соның барлығында да сайлау орталықтары мен бөлімшелерінде сайлау төрағалары мен мүшелерін тек сіздерден тағайындайды сіздерге бір жақты тапсырма беріледі сол тапсырманы орындамасаң жұмыс орындамасақ жұмыстан орнымыздан айырылып қаламыз деген қорқынышпен өздеріңіздің саналы ойларыңызды кейінге шегеріп барлық ынта жігеріңізді биліктің тапсырмасын орындауға жұмсайсыздар оны бірнеше жылдан бері бақылаушы болып жүрген азаматтардың аудио видео таспаларынан сол кезде жасалынған актілерден көріп жүрміз дауысты да сол билік ұсынған адамдарға бересіздер олар билік ұсынған адамдар сол биліктің ашса алақанында жұмса жұдырығында жүрген мендік қасиеті жоқ бейшара жандар яғни өздері ұсынып отырған билікке қарсы шыға, алмайтындар халықтың әл ауқатын жақсарту билік басындағылар мен олардың туысқандарының сыбайлас жемқорлық арқылы қарапайым халықтың қазынасына қол соғуына жол бермеу қара халықтан гөрі білімді сауатты интеллигент сенің тікелей парыз емес пе ал сіздер сол парызды қалай атқарып жүрсіздер президентті де депутатты да халық сайлайды ал сіздер де сол халық деген ұлы құрылыстың бір бір кірпішісіздер бірақ басты қам үшін елдің жайын ойлайтын ел үшін жан ауыратын адамдарды емес биліктің соғуға дайын шеруге жарамсақ жағымпаз жасық мен деген пікірі жоқ адамдарды билікке өткізуге қол ұшын бересіздер ал ол адамдар тек қожайынның <clears throat> айтқанынан шықпайды қожасы айтса бас теріс не оң не олар үшін бәрібір сонда сіздер соларды қолдау арқылы халықты тонауға зорлауға қорлауға билікке қол ұшын беріп отырсыздар егер осылай жалғаса берсе жоғарыда айтылған құрылыс құлайды біздер де үйіншіктің асында қаламыз. Бұдан ұтатындар халық қазынасын ұрлаушы жемқорлар мен мазақорлар. Біздің отанымыз Қазақстан, ал олардың отаны байлық, атақ, ақша. Көзі ашық, көңілі ояу, санасы түзу азаматтар, мырзалар мен ханымдар сайлауды неғұрлым әділ өткізіп, билікке қалқым деп соғатын азаматтарды өткізуге тырысайық